Jamani, nawatakia mchezo mwema. Nimefurahi nime kwamba tumepata fursa, kila goli la kwanza atakayefunga laki moja alafu kila linapoongezeka elfu ishirini kwa hiyo kwa hiyo nyinyi ni nyinyi wenyewe muamue mnajipa shingapi na, na, na mfuko wa Msigwa huko pale. Eh, sasa mtapata laki moja. Eh! Tulitaka tuwapiga sita, lakini kipindi cha kwanza wakakomaa sana, nikasema tutawapiga hapa, tunawapiga nusu kwao, tumewapiga taratara tatu, tumewapiga tatu safi, hapo hawajarudisha na walikuwa wamelowa lakini kwa ujumla mchezo umekwenda vizuri. Uh, ni mchezo wa kumaliza kikao chetu cha kumi na nane cha maafisa habari, mawasiliano na uhusiano serikalini. Uh,